ポンポンモンスター여러분안녕하세요원래는세스코게임은파친코저는クリコ입니다今日はですね、オレンマね、日本で運転していますっていうのが私の第二の故郷の宮崎の都城っていうところに新宮にマンナロ限ろうんだよもうだんだん日本が桜が散ってしまってもう葉桜 みたいになってるんだけどあと1時間ぐらいで到着するのでみんなでシュードもっこめっちゃチェミッケ遊びたいと思いますイエーイチェッ婚おめでとうわありがとう <laughs> じゃあえなんか一回一回乾杯するえー、これです韓国の天然水です <laughs> ふふきひポンポン都の城到着したんですけどなんと最初に来たのがめっちゃマニアックです私の前の家ですうわーケ気もめんこうだったこうだったこうだったすげえ懐かしいもう迷わずここに来ちゃった誰か住んでるねここチャギが初めて私が一人暮らししてるところに遊びに来たところなんだけど여기서우리는처음뽀뽀하고그리고처음いろいろ하고そんな家です

なんかすごいくだらないものをいっぱい持ってくるありがとう見て見てカノンプレゼントだって見てえこれねなんかリバーシブルタコ、えー、それで唐辛子唐辛子えー、めっちゃウケるこれいいやつじゃんあそうそれなんかめっちゃ これだっけフィッシュポップめっちゃ韓国のさ子供たちめっちゃやってるあそうなんだ日本でもさあ人気そう人気なのよちょうだいちょうだいかもこれさカンカンカンやからさ、えこれ洗っとくうん洗ってくやば海苔とか入ってるじゃんありがとうえー、ありがとう ハみたいだよねいやでもこれクッキーだよね <laughs> えー嬉しい上手しそうやね覚えてるえもしかしてこれってこれうわうわ久しぶりに食べたかったマジでやばいやばいやばい この年の子初めて見たんやけど <laughs> これポンまでしたらすごくね <laughs> 将来有望です <laughs> あすごい、えー、すごいかっこいい 婚したんだよって子供たちに言ったら、うん、興味津々髪 <laughs> 型はとか <laughs> 韓国髪型がるんやネットフリックスでさ韓国のやつを見るとさ、うん、やっぱちょっと違うじゃん日本違う違う違う違う違う違う俺マニだレバーだか大人かもね子供たちが作ってるのだからえすごいそうなのかっこいいピンポンパンポン プレーンえー、プレーンがあるのなんかさ度数が違くないいや多分一生1617ぐらいじゃないですか16とか17そうそうそう、飲んだことないねえプレーンから飲んでみうんプレーン、うん、これあ開け方があるじゃないのあだいやいやいやもうもうもうなんなんでもないイエー 韓国のなんかない乾杯チャンでしたっけ、えー、チャンチャンですあチャンんえー、飲みやすいね飲みやすいワンショットでったのかずみちゃんだ <laughs> ちょびちょび飲み方のかずみちゃんみたいな も体格にいたから全員確認してくる <laughs> どうぞどうぞ <laughs> なんか一回一回乾杯するんですよ。そうなの、そうなの。ええー、口をつけるたびに。いや、もうワンショット飲んで、た危ないやつ、危ないやつ。イカゲームでもさ、外のテラスみたいなところにイカゲーム。ちょっと待って。イカゲーム。そうそう、ちゃゲームすげえ好きやイカゲームで最後らへん4回見て。 回はやばい待ってウイスキービールありますよチャミするせいちゃんもチャミするデビューする英才教育英才教育えー、トム久しぶりですトム言うてるじゃあじゃトム来たよ、なんなんて言うんだっけチャーチャーチャーチャー 結婚おめでとう結婚おめでとうありがとう取っていい取っていい取っていいおかげだぞちょっともう一回いく取ってい上手だね二人ともえなんで硬直してんの くふきひありがとうございますみんなみたいな素敵な夫婦になれるようにえなんで <laughs> えじゃちょっと夫婦代表で誰かから夫婦とはっていうのを教えていただけたらえトム的にはどうどう夫婦とは夫婦夫婦とは惜しい 今を生きるおあ茶ャミスルのおかしいよおかしいやさっきねさっきからちゃんちゃんちゃんえ、ちょうどこれで飲んでるのえ、ちょっと晩ではない軽量カップでしょえ、これで飲んでるいつも飲んでるじゃあ、ウイスキーの茶ャ割りとかどうやばいやばいやばい え、じゃあちょっとみんなこのポーズだけポーズだけしてみて違うのさんタバスコでもいいですよえ、いいよいいよタバスコでもいいよ一本タバスコがさ面白いじゃん一本タバスコじゃあみんなチャミスルで乾杯じゃあありがとうございますチャミスルの説明会あ、嘘、ねマスカットがね、一番定番っていうなんです 味がこれなんて言えばいいの味はあこれです韓国の天然水です天然水ですか天然水は水っすねゲームゲームあえこれあ本当単純なやつでこうピンってやってで一人一回これね、ねじねじするんだよねじねじした方がいいですかねじねじして、えー、根元を気をつけて先輩先輩先輩先輩ついてるな そう取れたらその人が飲みってことでしょ、うん、こうして何を飲むこれ一本一本はショット一本一本でも大丈夫結構いっておずのかなかよ硬いこれ意外とだね結構つながってるおマジでおいいけるいけるいける結構強くやっても結構強くやってもあそういうあれですね結構こっちああ 違う違う違う一番やばお酒を飲ませたいから最近うちチンチン入ってきたもんな <laughs> いやいやいやこれ翻訳どうしよう翻訳